qua in questa challenge che non so perché è stata un'idea loro e quindi io non so, quindi eh, spiegatemelo, grazie. Vabbè, questa challenge che si chiama Water Bottle Future. Water eh, Bottle Botton. Ok, eh, la challenge. Eh, tira il cos e se lo prese se eh, è vince. Vai. Facciamo 5 a testa. No, no, cosa 5? Ce la facciamo 10 qui 20. Sì, però non solo 20, 20 a testa. 20 a testa, 20. No, non poi, se non ci riuscite fatene altri. Va bene, dai, uh, il primo che arriva a 3 ha vinto. Va bene. No, no, non solo la sopra. Va bene, dai, il primo che arriva a 5 ha vinto, vai. Eh sì. Facciamo un tiro a testa. Mica possiamo vai, stare qua fino a domattina. Ora vabbè, <laughs> vai. ok. Ma non arrivate neanche a due. <laughs> Facciamo il primo che arriva a due, non ce oh, la farete mai. Oh! no Luke? Le, ah no, Levi. All'incontrario. Eh, <laughs> ma cazzo. Servirebbe eh, un po' più di acqua però. Sì, no, è no, vero. No, no, no giusto. Anche un po'. Oh! oh, oh uno a eh, uno. uno di... Siamo numeri uno, siamo unici. Uno contro uno, unico io. No, no, no, no, no. E punto era. Sì, sì. Dai, no, cazzo era punto, Giorgio. Dai, vabbè. Era, no. era punto. <laughs> Dai, Dai puoi rifarlo. Oh! oh 3 a 1! 2! 2 a 1! È bellissimo! Bello, bello! Oh! Rilli negro! 3 a 1! Ha vinto! No, sei arriva a 5. a 5. Tranquillo gioco. Oh! 3 a 2! Vai, andiamo male! Cazzo ho detto? Dai! Dai! Yeah. Uh. Per curare il cancro dovete far così. Che senso? No, non oh, vale, tocca a me. Eh, sì, sì. Tocca a me. Eh, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Va bene. Le fai così. Va bene. No, non del vecchietto. Sta, è arrivato il momento di il cappello. Degno della Santa Croce. Non lo fa. Coraggio. Paolo, <laughs> ah. <laughs> <laughs> questo... Ah, no, tu, per pure. Not in my name, not razzismo. Porca droga. Anch'io ce la farò! Sto... <laughs> Cadere in calcio d'angolo. Buffon! Di testa, di testa! Ma quanto siamo? 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3? 3 3 per me. Oh! E vince così! No, 4 a 3, 6 a 5. Hai il cancer. Yoman. Ah, No, una volta. Purezza di silico. Ah, gay. Ah, gay. Diavolo. <laughs> Ah, ecco, ciao perché questo io conto d'ora. No! Ci si muori. Ciao. Good. Um, yeah. Scusa, laghetto! Appena arriva ti prendo! Soli, così puoi nuotare. Ehi! Uh.